I need a weapon. Hello, brother, برادر Hello, brother. Sergio, يوتيوب يوتيوب يوتيوب نضرب مو انا عارف قوة يوتيوب زي زي انا عارفه باغي يخصص ايوا انا حاضر زي زي برد